Agar biz dunyoga ijobiy nuqtai nazardan yondashsak, ijobiy o'ylaydigan odamlar, ijobiy hodisalar va holatlarni o'zimizga jalb qiladi. Salbiy dunyoqarash faqat salbiy kishilar va hodisalarni o'ziga tortadi. Siz ega bo'lgan narsalarni idrokingizdagi ustuvor fikrlar belgilab bergan. Buni aniq his etishingiz yoki anglamasligingiz mumkin. Lekin bu muhim emas. Mohiyat ham aynan shunda. Agar hanuzgacha bu bilimlar, aql kuchimiz, tortishish qonuni hayotimizga qanday ta'sir qilishini bilmayotgan bo'lsangiz, Bu holda hayotga diqqat bilan nazar tashlang. Siz tortishish qonuni doimo va hamma yerda ishlayotganini ko'rasiz. Kasallik haqida eng ko'p gapiradiganlar boshqalarga nisbatan ko'proq kasal bo'ladilar. Muvaffaqiyat to'g'risida gapiradigan odamlar to'q va farovon hayotga kiradi. Tortishish qonuni mohiyatini tushunib olganingizdan keyin u barcha sohalarda namoyon bo'layotganini ko'rasiz. siz xuddi magnitga o'xshaysiz fikrlar odamlar hodisalar va turmush tarzini sizni o'rab turgan barcha narsalarni o'zingizga tortasiz Dar haqiqat, barcha kechmishlaringiz buyuk tortishish qonuni natijasidir Biz bu yerda sehrli tafakkur yoki boshqa aql bovar qilmas narsalar haqida so'z yuritayotganimiz yo'q. Biz chuqur fundamental bilimlar to'g'risida mulohaza qilyapmiz. Kvant fizikasi ham buni tasdiqlaydi. Kvant fizikasi olam, aql idrok, ongdan mustaqil ravishda mavjud emas va ongimiz qabul qilayotgan narsalarimizni shakllantiradi deydi. Agar siz buni hali anglab yetmagan bo'lsangiz, buni rad etishingiz kerak degani emas. Elektr toki qanday ishlashini bilmasligingiz ehtimoldan xoli emas. Biz hanuzgacha elektr toki haqida barcha narsalarni bilib olganimiz yo'q, lekin bu uning xizmatidan foydalanishimizga to'sqinlik qilmaydi. Siz u qanday ishlashini bilasizmi? Masalan, men bilmayman, lekin hammamizga bir narsa ayonki, elektr toki taomingizni pishirib berishi mumkin, lekin u o'zingizni kuydirishi ham mumkin. Ko'pincha kishilar bu bilimni endi o'zlashtirayotgan paytlarida o'zlarida salbiy fikrlar ko'p ekanligini anglab qo'rqib ketdilar. Bu yerda ikki narsani tushunib olish juda muhim. Birinchidan, olimlarning isbotlashicha, ijobiy fikr salbiy fikriga qaraganda 100 chandon kuchliroq. Buni tushunib olganingizdan keyin ancha yengil tortishingiz aniq. O'tmishda kishilar ustidan hukmronlik qilgan va bu sirdan voqif bo'lgan shaxslar o'z hukmronliklarini yo'qotishini va sirni birovlar bilan baham ko'rishni istamaganlar. shuning uchun odamlar bu sir haqida umuman hech narsa bilmaganlar ular ertalab ishga ketib kechqurun uyga qaytganlar chunki sirdan xabardorlar juda ozchilikni tashkil qilgan biz muayyan qonunlar amal qiladigan olamda yashaymiz masalan butun olam tortishish qonuni agar balandlikdan yiqilsangiz yaxshi yoki yomon bo'lishingizdan qat'iy nazar albatta yerga urilasiz Hayotingizda sizni o'rab turgan narsalarning barchasini, shu jumladan shikoyat qilayotgan narsalaringizni ham o'zingiz tortib olgansiz. Bilaman, bunga ishonishingiz qiyin. Siz mana bu avariyani men tortib olmaganman deyishingiz aniq. Mana bu rasvo mijozni, mana bu qarzlarni ham tortib olmaganman deyishingiz turgan gap. Men takror aytaman. Ha, bularni aynan siz o'zingizga tortgansiz. Bu konsepsiyani qabul qilish juda mushkul, lekin qabul qilsangiz, hayotingiz butunlay o'zgarishi aniq. Bu ham biz so'z yuritayotgan bilimlarning bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham hissiyotlarni boshqarish tizimi haqida tushuncha berishga harakat qilamiz. Sizning hissiyotlaringiz nimalar haqida o'ylayotganingizni aniqlashga yordam beradi. Fikrlar hissiyotlarni uyg'otadi. Hissiyotlar insonga berilgan ne'matlarning eng ajoyiblaridan biri. ular bizga nimalarni o'zimizga jalb qilayotganimizni aniqlashga yordam beradi bizning nuqtai nazarimizda faqat ikki turdagi hissiyotlar mavjud birinchisi biz o'zimizni yaxshi his qilganimizda ikkinchisi esa o'zimizni yomon his qilganimizda namoyon bo'ladi ularni turlicha atash mumkin lekin barcha salbiy hissiyotlar aybdorlik g'azab umidsizlik bir xil his qilinadi ya'ni biz o'zimizni yomon his qilamiz ular yordamida hissiyot kompasi sizga shunday deydi hozirgi vaqtda o'ylayotgan narsalaringiz siz haqiqatdan ham istagan narsalarga mos emas yana shunday deyish mumkin biz salbiy chastotaga sozlanib olib o'zimizdan salbiy energiya vibratsiya chiqaramiz umid baxtiyorlik sevgi kabi hissiyotlar ijobiy bo'lib bunda hissiyot kompasingiz fikrlaringiz chin yurakdan bo'layotgan intilishlaringizga mos ekanligini ko'rsatadi Hammasi haqiqatdan ham juda oddiy. Hozir nimani o'zingizga tortayotganingizni tushunish uchun o'zingizga savol bering. O'zimni qanday his etyapman? Yaxshimi? Juda soz. Bajarayotgan ishingizni davom ettiravering. O'zingizni qanchalik yaxshi his etsangiz, yo'nalishingiz shunchalik aniq bo'ladi. O'zingizni qanchalik yomon his etsangiz, maqsadingizdan shunchalik uzoqlashaverasiz. Sizning kundalik faoliyatingiz xayolingizdan o'tgan fikrlar tufayli shakllanadi va ular sizga nima bo'lishini belgilab beradi. Lekin aynan hissiyotlaringiz siz intilayotgan maqsad siz uchun maqbul yoki nomaqbul ekanligini ko'rsatadi. Hissiyotlaringiz sizni kutayotgan hodisalarni aniq aks ettirib beradi. Erishilgan natijalarni odatiy fikrlarga qaraganda ko'proq hissiyotlar va hislar belgilaydi. Shu bois ertalab chap tomon bilan turgan odamning ishlari chappasiga ketadi. ularning hamma ishlari teskarisiga ketaveradi ular shunchaki hissiyotni teskarisiga o'zgartirish yetarli ekanligini tushunib yetmaydilar shu tariqa bir kunni emas balki butun umrni o'zgartirish mumkin agar kunni yaxshi kayfiyat bilan boshlab ijobiy hissiyotlar qalbingizni tark etishiga yo'l qo'ymasangiz tortishish qonuni bo'yicha ijobiy holatlar vaziyatlar va insonlarni o'zingizga tortaverasiz va kayfiyatingiz yaxshilanib boraveradi yaxshi kun yomon kun boylar yanada boy bo'ladi kambag'al kambag'allar yanada qashshoqlashadi hamma gap bu odamlar o'zini qanday his qilishlarida siz hoziroq o'zingizni sog'lom badavlat his qilishingiz atrofdagilarning muhabbatini his etishingiz mumkin ana shunda olam sizning dil qo'shig'ingizni eshitadi hissiyotlaringizga javob qaytaradi va uni qanday his qilayotgan bo'lsangiz siz uchun xuddi shunday bo'lib qoladi bilasizmi o'zingizni yomon his qilsangiz buni yaxshi tomonga o'zgartirish oson sevimli musiqangizni tinglang qo'shiq ayting shunda holatingiz yaxshilanadi aylanadi yoki chiroyli hissiyot uyg'otuvchi biror ijobiy narsa haqida masalan farzandingiz va sevgan odamingiz haqida o'ylang ana shu fikrni mahkam ushlang qolgan salbiy fikrlarni o'zingizdan nari qiling faqat shu ijobiy his bag'ishlaydigan qiyofani qoldiring kafolat berib aytamanki ancha yengil tortasiz bu usulni uyimizda yashaydigan jonivorlarga nisbatan ham qo'llasa bo'ladi jonivorlar sizda ijobiy hissiyotlar yuzaga kelishiga yordam beradi jonivorga bo'lgan mehr kayfiyatingizni ko'tarishi aniq qalbingizda mehr muhabbat tuyg'ulari kuchayishi turgan gap shunda hayotingizga ijobiy holatlarning tortilishi ortadi bu juda ajoyib juda yaxshi-ku. Tashqaridan kuzatayotgan odamlar sizning ajoyib hayotingizni ko'rib, ko'zlariga ishonmay qoladilar. Hayot ajoyib bo'lishi kerak. Ana shu bilimni tatbiq qilishni boshlashingiz bilan albatta shunday bo'ladi ham.